لا أخشى الرحيل قصيدة للشاعرة دكتورة أمل العرب لا أخشى الرحيل طالما أرهقت قلبي بالحنين لا أخشى الرحيل طالما أرهقت قلبي بالحنين وزادت دموع عيني وزادت دموع عيني من كثرة النحيب وزادت دموع عيني من كثرة النحيب وتسوقت روحي وتسوقت روحي لترسو على كمم الأنين وتسوقت روحي لترسو على كمم الأنين وغدت الأسواق تهبط على مرفى الغياب بلا عتاب وغدت الأسواق ترسو على وغدت الأسواق تهبط على مرفى الغياب بلا عتاب أترجى عدم الرحيل أترجى عدم الرحيل أو الافتراق حتما حتما لا أخشى الرحيل ولكن لا أستطيع حتما لا أخشى الرحيل ولكن لا أستطيع تحمل نوبات الغياب ولكن لا أستطيع تحمل نوبات الغياب ولا لحظات انكسار زوايا اللقاء ولا لا أستطيع تحمل نوبات الغياب ولا لحظات انكسار زوايا اللقاء فعند الفراق فعند الفراق تغيب الشمس على السماء ويدمع القمر ويدمع القمر على بورات من الأشواق فعند الفراق تغيب الشمس عن السماء ويطمع القمر على بلوراتي من الأسواق وسكين الأوجاع وسكين الأوجاع تجز في ساعات الالتقاء وسكين الأوجاع تجز في ساعات الالتقاء مع تحيات دكتورة أمل العربي لا أخفى رحيل قصيدة للشاعرة دكتورة أمل العربي لا أخشى رحيله طالما أرهقت قلبي بالحنين لا أخشى الرحيل طالما أرهقت قلبي بالحنين وزادت دموع عيني وزادت دموع عيني من كثرة النحيب وزادت دموع عيني من كثرة النحيب وتذوقت روحي وتطوقت روحي لترسو على كمم الأنين وتطوقت روحي لترسو على كمم الأنين وغدت الأسواق تهبط على مرفى الغياب بلا عتاب وغدت الأسواق ترسو على وغدت الأسواق تهبط على مرفى الغياب بلا عتاب أترجى عدم الرحيل أترجى عدم الرحيل أو الافتراق حتما حتما لا أخشى الرحيل ولكن لا أستطيع حتما لا أخشى الرحيل ولكن لا أستطيع تحمل نوبات الغياب ولكن لا أستطيع تحمل نوبات الغياب ولا لحظات انكسار زوايا اللقاء ولكن لا أستطيع تحمل نوبات الغياب ولا لحظات انكسار زوايا اللقاء فعند الفراق فعند الفراق تغيب الشمس على السماء ويدمع القمر ويدمع القمر على بورات من الأشواق فعند الفراق تغيب الشمس عن السماء ويطمع القمر على بلوراتي من الأشواق وسكين الأوجاع وسكين الأوجاع تجز في ساعات الالتقاء وسكين الأوجاع تجز في ساعات الالتقاء مع تحيات دكتورة أمل العربي